чувак мене вже реально задовбав. Переслідує по дорогу. Те плаття просто суперське. Прошу. Плаття просто суперське. Я знаю, де. Звідки ти така? Прошу. Ти звідки така? Звідси. Зі Львова? Це сьогодні якийсь бар? Свято? Яке ще свято? Тебе? Я Артем, вітаю тебе. Бажаю всього найкращого. В Тебе ідеальна фігура. Ідеальна. А ну дивися, мам, а ну можеш? А що зараз робити? Алло. Слухай, це ж прекрасно. І що, куди тут можна класно посидіти, сходити? І в мене не це наше. Довго таке плаття вибирала класно? А ну, встань, щоб я роздивився. Ой. Якщо це буде за жорстко і прямо, але не роби так, тебе сусок вилазить. Коли так не гинаєшся, сусок видив не ну, дуже. Але дуже гарно. Що, буде тобі Львів показувати? Та зі мною? Немає компанії. Зараз нами підеш? Що? Зараз нами підеш? З ким з Ну, з компанією. Куди ви будете направлятися? Не знаю, куди захочемо. Куди захочемо? І скільки в нас часу є поговорити? Двох? Там ще немає. Даже 20 хвилин. Менше? Пару секунд. Пару секунд? Як так? Я ж тебе побачити. хочу. Е, ще раз. Хотів тебе побачити, бо і мене не посвяткувати. Ще багато дівчат. Але таких гарних, як ти нема. Може і нема. Ну, дай роздивлюсь. Е, будь ласка, Дистанція. 20 хвилин. Это новая знакомая компания. Я мене задовбали. Та ви разом Він до мене домахався, роздавав всякі листівки, розумієш? Я йому кажу, хочеш сумку мою дощу? Чужа людина? Я вже знаю у Львові, коли приїжджаю, постійно тут бачу. Він на постелі лазить. Понятненько. Ну. Очі гарні. Ти очі гарні маєш. Дякую. Скільки тобі рочки вже? 22. Ух ти. Я би дав 19, навіть 18. Молодість. Так, дуже мало. Такі ділішки. От такі ділішки. Мужики зустрілися. Ні, ні, не думаю, це Я на приключения. О, массаж. Здорово. Массаж Я люблю массаж робити красивим дівчатам. Красивим дівчатам робити масаж. Та тобто, як в тебе тіло далі, то можна зробити це лише. Що це. Ну, мені твоє подобається. Ну, це окрема історія. Що, з тим ще проведеться з тобою? Сумніваюся. Не сумнівайся. Довірся чується. Вона тобі підкаже, що може бути. Ну? ну? На тебе дивитися. Я там вже все бачив Там дуже гарно. Не переходь межу. Дозволено. Тож межу дозволено. Із якого ти району? Я знав кого. Я сам прямо біля Вікторії Гарден недалеко. Буваєш там часто? Як? Що робити? Гуляти по Вікторії, дивитися за покупками ходити. Ну, давай. Все одно там є багато що вибирати для мене. гроші. Ой, думаю, бухгалтера гроші є. Ну, Хорошого. Та не втікає від мене. Ну, я прогуляю.